forever? A child. Прогноз погоды Меня обманули Россия one Я на куче стуле Прогноз погоды Меня обманули Россия one Я на куче стуле Не обманывай людей Готовьте руки Студии я у меня дома На ней мои шкуры Везде мои деньги Везде мои руки они трогают все, даже твои губы Девочка, не плачь, он не с тобой Ты была с ним первой, а он с косяком Купил на деньги, и он знал потом Что будем с ним, года через два он стал крутой Я сделал этот рэп, я сделал саунд Мой стиль был лучше даже, чем два лампа Лил, лампа, эй, лил он тоже плыл. Он даже лучше, чем я, но я хелпанул и я... А, не отъезжай от темы. Прогноз погоды тебя обманул. Братан, ты чё забыл? Надо их обхитрить, братан. Да, ты прав. Прогноз погоды. Меня обманули. Россия, one. Я на Гуччи стуле. Прогноз погоды. Меня обманули Россия один На буче стуле я Дальше